Друзі, всім привіт! 15 жовтня 2021 рік, Самарський ліс, і показуємо вам, пішов грибний сезон, розпочався. Перший грибочок це маслючок, той, який ми знайшли. Зразу тільки вийшли з машини, зразу ж знайшли маслючок. Як ми і думали, що все-таки на новий місяць почнуть рости гриби. В лісі мокро, пішов сніг, прекрасний маслючок. Тверденький, хорошенький, але ще літній. Буквально пройшли чуть-чуть, небагато абсолютно. Назбирали. Спочатку ми брали сироїшки, маслючки. І е, те, що я завжди люблю, це краснючок, красноголовник, падасіновік. Все-таки ми його знайшли, буквально зразу тільки прийшовши в ліс такі от потріскані, Шо? тому що дуже багато вологи. Ночі Шо? був дощик, багато роси, і того мокрий такий шляпка потріскана. Що цікаве, що е, маслюки попадаються іменно в траві. От зараз вони не на піску, а в траві. Висока трава, старий хвойний ліс. Ось я вам показую маслючок у високій траві. Вони е, чистіші, Е, не стільки на них е, піску, тому що в піску їх ще поки що немає. В основному вони. Там, де мох, там, де висока трава. Друзі, от саме головне, що цікаве, що молоденькі соснинки ми не знайшли маслючків, а в основному виявляються в траві, і їх досить багато. Зараз я покажу вам. Це ми, це ми лише зайшли. У мене повна корзинка маслюків. І е, в основному тут де старі соснинки. Так що щасливого, щасливої вам грибної охоти. Кажу, так цікаво, як раніше ми сивульки збирали. Вау, вау, сивулька, сивулька. Зараз сивулька, але брати я її не буду, тому що маслюків сивулечка прекрасна. Тверда шляпка, замечательна ножка. М. Мокро. Дуже, дуже мокро в лісі. Мокро. Краснячки я обожаю. Краснячки. Подосиновик. Красноголовник. Люди, люди називають їх. Ой, поломала. Поломала. Ну, красавец, конечно. Козлята чи козлюки? Козляки. Козляки знайшли. Знайшли. Дуже їх багато. Опа, зараз я покажу. Да, манюня, я хотіла їх великі знайти. І он слідуючий. Тобто це вони тільки починаються. Цілими по три, по п'ять, по цілими сім'ями. Я тільки такі гриби й бачу. Я тільки такі підожди. Я... Опа, зривай, Валір. Зривай. Подивися, які красавці. Ого, яка шляпа. Ножик не загубить. Із цієї радості ми щас. Знімай. Ні, ні, ні, я жду, щоб ти зірвав. Так, знімай, я Мені... знімаю. Я знімаю, да, подивись, яка шляпа громадна. Я ж хочу. Ти отак, ага, викручуй. Викручуй, викручуй. Не виходить викручувати, так? Да? Ага. А ну, показуй. Напротив руки. А ну, це такий прелесний, другий рядом. А оцей, а оцей зря камера не передає. Ану, ага, камера розміри не передає. Які громадні. Ну, що можу сказати в шутку? Грибів ще нема. Є гриби чи ні? Ще тільки починаємо. Вертаємося додому, тому що тому що корзини повні. Покажи одну корзину. Оно. І другу. Коротше, почались гриби. Всім удачної грибної охоти.